就慢慢的失去那个动力。那很有趣的，它刚好也把在过去二十年来，我们的薪资的成长其实呈现停滞这个很巧妙的那一种对应关系。那这个二十年来，可以说在整个发展研究、发展经济学、发展社会学跟政治面展，整个研究基本上是一片空白。那这个一片空白里面，就还好，那。 林中网教授他们有找了学界的这么多的人，然后出了这个书，从国家领导发展的模东西到产业转型啊，规模经济的扩大，然后因为这种规模经济的扩大到中国的投资，而导致了台湾的那个贫富差距变大，然后以于说，呃，乃至于说那个台湾的资本主义的经济是否？ 定位的可能，在这本书里面，方方面面基本上都论到了。所以这本书对你过去二十年来对你发展研究的一个空白，起了一个很大的作用。我相信今天的讨论应该也会很精彩。那一本书，即使是这种学界这么多人的一个集体的贡献，一本书是不可能把所有的问题全部都谈到。所以为了补足这样的一个缺缺憾啊，我们也邀请了那个。 其实是我同事洪秀安教授，他关于他在长时间在环境社会学在那个石农方面的研究，大家都很，呃，学界里面都很著名。然后以及呃，台台大的那个经济系的那个洪教授，他关他可以提供我们啊，关于发展经济学的一些创新的思维。好，那接下来我们的发言顺序基本上就是按照，现在按照座位好了，就是我们首先请。 那一个这本书的编者以及作者之一，那个呃画面请对。那个中研院社会所的那个林总教授他先发言啊，啊其次就是轮到那个经济系的呃龚老师发言，然后最后是请那个方马老师发言。那每一个人的时间十五分钟，不要超过二十分钟。然后之后有各位同学来，呃各位各位观众来呃提问。 那我们现在就先请那个林教授。嗯，各位晚安了。因为你们看到这个场地有点怪，因 <laughs> 为投影机在这，所以这个我决定，而且我今天下午也写了一天，我他们今天写一天城市嘛， <laughs> 所以我决定站起来走一走啊，大家也可能看到大家，然后了解大家的反应，也比较好沟通啊。那这个是书书书书封面，那就是嗯呃。 其实，在过去的几年里面，我们在台湾的社会学界在教发展发展社会学这门课的时候，或者经济发展这样子的课程的时候，其实都面对一个很重要的问题，就是我们一直在教二十年前人家写的文章，啊，所以那个非常的困扰。那所以我们，我跟李宗荣在大概，嗯，我们这本书从从。 打算开始编到编出来花了三年半左右的时间啊。当然，学术界的审查流程是是单，可以说是拖延我们，也不能说拖延， <laughs> 使得我们必须不断的去修正，应付这个审查人的意见的这个过程，我们也成长很多。但是其实拖延了三年多啊。那所以各位看到我们后来在最后一版的时候是在去年，我们还更新了所有里面的数据到能。 跟上台湾目前改变，就是否则我们第一版审查这个数据是二零一二年，现在你们看到大致上都追上在二零一五。那有些没办法，是因为还停在二零三，真的是没办法啊，就是我们的数据会跟不上，但台湾的变化，那这个能能帮我吗？我看不到。可以，对，所以这本书的内容呢，呃，大致是这样，就是说我们将过去那段时间我们教科书。 把它当做教科书在教的文章，放到了这个图表的左手边，这是我们文章里面的导言啊。然后把我们这本书里面编到的文章分到右手边。我们把左手边的这些文章称之为奇迹典范，啊，就是说，大概在1990年代末期之前，台湾大部分研究台湾的发展经济学或者是社会学者都是想要解释为什么台湾这么成功。然后，但我们教我们的，在我们比较2010年以后开始教同学。 读那些文章的时候，大家都会觉得很吃惊，因为这个不是我们现在这个时代的问题意识啊。我们绝大多数的现代问题意识都是后面在讲说，哎，我们台湾好像出了一点问题吧？啊，好像不应该再问过，再问过去那么成功，就算那个也是一个有意义的历史问题。那些政策恐怕也不是现在所能用的啊，所以就变成说，这个过去的几十年半里面，包括了一个啊，刚才。 那个蔡文正老师提到的，就是一个强大的发展导向的自主的国家，呃，呃呃呃，所谓的发展国家理论啊，还有包括说一个中小企业为主的劳力密集、出口导向的制造业啊，然后包括呃，他们之间彼此很强的社会网络跟弹性、的专业化的一个生产方式。其实过去这两个主要解释台湾经济奇迹的两个支派。 呃，彼此之间是存在严重的冲突的，啊，这个从金，特别是在金融业的研究上面看，会比较清楚，因为金融业，呃，如果各位看台湾在一九八零年代中期以前的金融的借贷的数据的话，各位发现台湾大部分国家控制的金融体系的贷款，都进了台电、中油、中钢、中船，都进了国营事业单位，大部分的贷款，因为中小企业几乎没有办法从 这个国有的银行体系当中贷获得贷款，那如果你说，哎，国家有助于中小企业，那么就要证明说，其实政府的贷款大部分都帮助了中小企业，这不是事实啊，大部分中小企业靠的都是亲友借贷、比回啊，哦，各种地下所谓的计划、地下金融网络在获得资金的，所以变成说过去的这个。 这两个解释就是国家的解释跟中小企业解释，其实彼此是有一定的对立性。如果中小企业是台湾经济奇迹主要的来源，那么国家很可能没有扮演那么多的角色。如果国家真的那么伟大，那带动经济奇迹的应该是那些国营事业啊。所以这里面有很多争执点啊。其实，在过去的这个奇迹点那里，并没有被理清，大家把它条列式的，仿佛这些全部都可以解释台湾经济奇迹一样啊。那还包括说，这个台湾确实在这个。 经济起飞的时期，创下了一个社会流动的一个最高纪录。到目前为止，啊，那个台大现在的社科院的呃院长苏国贤教授，他的研究里面就显示说，直到目前为止，台湾的社会流动的比率仍然是，呃，在有历在我们有历史记录的范围内，是世界上最高的。哦，那个意思是说，我们都知道台湾有很多赚钱的老板。 如果我们去计计算同一个世代，或者是跨世代之间，从工人变成翻身变成资本家的那个数量，我们是可以算出一个流动比率。这个流动比率在台湾创下了所有我们可以拿到的，包括发，包括发展中国家或者是这个已开发国家里面所能拿到的数据当中的这个从从来没有过的历史记录。就台湾确实有最多的工人变成资本家，或者农民变成资本家啊，在大概两个世代的时。候。 那这个这个这个地方是确定的，那也有一些解释是来自于这个人口或者是性别的解释，就是啊，过去台湾有一个叫做啊牺牲长女的家庭体制，就是说，这长男也有牺牲一点点，但是不如长女那么多，就是家里面在经济起飞的时期，因为生育率很高，可能一个家庭都生四到五个，这时候家庭的财务安排就是去让那个。 长女家里面年纪最大的女性，一读到国中、国小毕业就出去工厂工作，来承担后面的这个姐、呃、呃、呃妹、妹弟妹的这个教育的这个支出，就牺牲掉长女啊。那这个在国际上也是有很多的研究，针对这样一个文化现象，这个大家很有兴趣啊。那也证实了这个在台湾特别严重啊，在中国大陆都没有这么严重，就是牺牲长女的。 可是， <clears throat> 也有人认为这个有助于经济成长，因为大量廉价的女工就被送进了加工出口区哦。那而且这个后来成功的家庭计划降低了生育率，以至于产生所谓的人口红利。人口红利的意思就是说，最多的劳动力去养活最少的啊一样人口。如果你生的渐渐，你生育率突然下降，或者是这个啊啊人口的这个。 啊，教育程度突然提升，在这个过程当中就会产生所谓人口红利。那呃，它导致的是一个其实是一，其实刚才我们所讲的这个威权国家跟中小企业的这一组对立，其实也引导了过去从一九七零年代末期以来的台湾的政治变迁，就是一个威权国家对抗公民社会啊这样子的一个啊社会结构。然后呢，在一九九零年代的初期形成了一个解决方案啊，就是当时的政治的。 民主转型当中，我们认为出现了一种啊，但特别是刚好是这个冷战结束的一个解决方案，就新自由主义，就是小国家跟两岸经贸扩张的一个解决方案，就解决过去的这一个精神上长面对的瓶颈。这解决方案可能让我们现在，呃，至少在本书的解释是，可能让我们现在面对更大的危机啊。那所以我们在二两千年以后所看到的台湾的经济发展啊，我们希望这本书做到的其实是描述现状，最最至少我们大家对现状有一个共识。 接下去是解释，解释当然，这本书里面也有很多解释是彼此冲突的，哦，呃，很多的作者觉得我们用把它归类到衰退典范，他们也不是很满意，包括本书的作者。但是，呃，但是因为我们觉得这样，这种对立性可能会比较能够满足，包括读者跟这个民众，包括我们想要讨论台湾未来的人，会有一个比较大的一个火花，所以还是把它写成这样，就是我们想要回应这个台湾政，就是。 回这个等一下可能冯老师也会提到，就是我们相信回应那个国家怎么会衰败这样子的一组问题啊。那呃呃，所以我们这里面提到了，包括说这个台湾在新球新自由主义全球化冲击下面对的这个国家的啊，在能力上的许多方向的萎缩，这些萎缩包含了一些非常基础的很很多基础的社会上的基础设施都各可能没有想象到。 都都不做，了。比如说台湾现在其实没有人口普查，台湾有户籍制度，可是没有人口普查，每十年一次人口普查，你看美国还在做，欧洲还在做，台湾基本不做，没钱啊。有一些非常非常基本的国家功能在衰退，包括说台湾的这个国家的政府支出占 GDP 的比例下降到百分之曾经有一点下降到百分之十一点八，啊，目前又稍微回升到十四十五这个水准，可是这仍然是 OECD 国家里面。 政府占 GDP，政府税收占 GDP 比例，啊，政府支出占 GDP 比例最低的国家，只有一个地区比我们低，就是香港。香港的政府的收支占 GDP 比例，今年应该在百分之七左右。但是他们不用承担国防支出，香港各位知道是人民解放军 <laughs> 在防守的，除非我们不要国防支出，否则我们不可能把我们的税收跟这个支出比例降到像香港那么低。而我们邻近的国家，包括韩国，包括这个。 嗯，新加坡实际上他们都是大概在百分之二十左右，就是政府的支出占 GDP，所以台湾的政府支出已经少到了，呃，也可以说可怜的地步了啊。那但这个跟我们的公务员效率并不是一回事啊。公务员还是可以很没效率把钱花掉，虽然说我们的国家非常的小啊。那呃，但是其实我们已经发现了很多的政策都推不动、做不动，连一些最基础的数据建鉴定都人口普查这样的数据都做不出来。 所以有很多严重问题。那呃呃，产业结构方面，我们发现的是，台湾再也不能够宣称自己有那么多中小企业啊。实际上，在我们好几份的调查里面，我们发现台湾中小企业比例基本上可能已经少于韩国啊。如果我们是用一些横向的数据来看的话，我们好几份调查发现，台湾的中小企业的比例其实不不不高于韩国啊。那那是因为他们的企业不在这二十年里面迅速的大型。 那这个等一会等一下我们会看数据啊，包括说主要是海外投资的扩张跟人数的扩张，然后本土的产业升级，实际上也都会造成这个财团的影响力的上升。然后另外有一批研究是在处处理为什么有些中小企业在这么恶劣的环境底下还能够存活下来啊，所谓的隐形冠军的研究。那我们也是把这样两边不一样，其实跟前面的晋级的巨人，我们其他人包括李宗荣写的这个大型家族企集团的这个研究是并列的。 就我们既想要知道台湾的集团是怎么大型化的，也想要知道那些存活下来的所谓的隐形冠军中小企业到底是靠什么本事活下来的。好，那我们并不是说这个研究当中的很多争论已经解决了，而是把这样的研究成果先呈现给各位读者。好，那呃，接下去就是金融市场有一篇是这个啊，郑立轩教授的一个大作啊，在我们收录进来。他是在讲说台湾不能够再说什么什么台湾的什么。 蔡澜族啦，呃，是股市里的主力啊，或者是散户有影响股市？其实现在情况完全就不是这样，二零零三年后就不是了。啊，其实现在是法人跟外资主导的一个情况。那既然是如此，各位也不会感觉到。我记得我小时候高中时候那个股市低至上万点，我不知道各位记不记得那个场景？是每一家耗子都在放放烟火哎，打烟火到。我记得那时候路过南京东路破万点的时候，我不知道你们各位。 那你面经历过那个， <laughs> 就是那个每一家耗子都在打烟火，直接打打那个圆圆大的烟火，打到台北市上空。各位这次看破万点，有谁在放烟火？因为你完全感觉不到它股市上万点，因为这是法人跟外资赚走的大部分，散户这次有稍微增加，有有在这次波段里面有回来一点，但基本上过去二十年的这个发展，就是散户大致上是被推挤出市场。 所以这个变化非常非常的大，那银行也变成是从一九九一年的第一次自由化有五十一家银行新新银行都设立，啊，到现在又被整并成四到五个大型的哦金融控股集团，啊，所以集中化的速度很快。然后最后就是产业转型使得中小企业，既剥削性高又存活难啊，然后它这个啊创业衰退，社会流动停滞，青年失业跟弹性不会扩张这样子的一个危机啊，那社会流动开始。 再也达不到过去的这个水准，甚至衰退到可能，啊，我我怀疑可能要衰退到大概三分之一左右。各位大家可以看数据。好，然后就再就是少子女化，就像刚才讲的，就算奇迹典范里面所讲的一些政策，比如说人口红利是对的，我们现在也不能够用那些政策来刺激下一波的产业转型，啊，因为当时政策是家庭计划是。 两个恰恰好，一个不行，少叫你少生。你现在再叫大家少生试试看啊，经济就要，大家觉得经济要完蛋了。所以我们现在是要叫是少子女化的是个问题。所以过去经济奇迹时期的很多政策，就算他是当时是对的，现在也可能是完全是错的。所以这个是我们在书中也是隐含的一个论点，就是不要以为过去照搬过来的东西可以用啊。那接下去就是民主化之后的这个阶级冲突跟时代对抗啊，形成了一个社会主义社会流动减缓，青年创业困难。 所以导致了一个青年跟世代的一个社会冲突的基础。那我们当然提出了一些解决方案，但是我同样要提醒各位的是，我在每场跟这本书有关演讲，都希望提醒各位，在这个时代再也不会有万灵丹式的解决方案，不会有一种东西，比如说有人跟你说有一种药可以治所有的癌症，我相信各位也不信。那今天却有人跟你说有一种方法可以让台湾经济起飞再起飞，你觉得可信吗？ <laughs> 这几乎是不可能的，所以就是本书也不打算那样。啊，本书的每一位作者有提一些他们自己在这个产业别的解决方案，啊，然后我们也提了一个创新主义国家跟社会经济有一些实验性的方案，但是那不是一个整合性很强的，可以解决所有事情的方法。啊，那实际上我们是希望刺激包括在场有做环境保护、做这个经济方面的大数据的专家。 啊，来跟我们一起来谈说，到底还有哪一些可行的方案是在这个时代，哦，是至少它是，它可能不见得，至少能够做到说它不是一个彼此冲突的方案，能够是有一个整合性，啊，在未来台湾能够有所帮助。那过去新自由主义时期，包括了减税，才能刺激民间投资，包括压低基本工资，才能够刺激经济成长，包括说开放贸易越多越好，啊，包括说创新由企业跟市场。 这些观点其实在过去已经有很多的啊研究的争论，包括在北美洲，包括在欧洲，很多研究发现他们并不确实啊，就新自由主义的这一套观点就是小国家啊。那实际上台湾发现的情况是，我们的数据看到的是减税，每前一年减税跟后一年跑去投资中国大陆的资金有正相关。那很多的经济学者，包括我们院士，有来跟我争论这件事啊。那但是至少它不是。 我要讲的是说，至少说减税减税没效这件事情，我完全蛮确定。啊，就是说减税之后，台湾隔年的民间投资几乎都没有成长。啊，那这个是台湾过去二十年来的税收的一个分布啊，就是在这是在另外一本书通是在里面讲，就是我们发现说，台湾越来越依赖薪资所得税，特别是薪资所得税，在台湾中华民国的总税收里面的这个收入啊，减最多的就是财产所得，大概从百分之二十六减到大概百分之十二。 这是一个小国家，就是减税之外，除了除了政府占 GDP 的比例萎缩从十八到十八降到十一之外，还包括这一笔，就是包括税收的来源的结构都有一个重大的变化，就是越来越依赖薪资所这几年已经上到百分之十二左右，啊，台湾的这个中华民国的税收大部分都来过一半，是超过一半是来自薪资所得，所以这在 OECD 里面也算是高的啊。那这个租税负担率。 啊，就是刚才讲的这个减税啊，我们过去其实租税负担率在过去几年是渐渐下滑，就是特别是二零零年代是下滑最多。那么这个下滑有没有带动这个纵轴是这个固定资民间的固定资本形成，会不会造成这个啊民间资本形成上升？那我们就是发现说它本身没有一个，它就是水平线，而且是跟就是这个很发散。这个意思就是说，呃，如果说减税。 这个税收越来越少，民间投资增加啊，那它就是一个负相关，就是减税有用，减税民间有投资啊。事实上没有，我们减税你减给减税给郭台铭，你觉得郭台铭会投资在哪里？这道理就是，你减税给资本家，资本家口袋钱在他口袋，它在一个全球化的时代，他没有办法造成他资金流进这个民间资本形成这个效果然后这个呃。 实际上，税收减少跟流入中国大陆的投资比重关系更大。那这个也导致说，我们过去二十年来的所谓的我们讲四率脱钩，就是 GDP 成长率、平均薪资、经常性薪资，还有这个外销成长率，这四个比率其实几乎都渐渐都没有关系。特别是在大概一九九零年代中期以后，我们看到这个 GDP 成长率就远高于薪资成长率，薪资成长薪资几乎。 一九九六年以来到今年才第一次变成实质性资增长啊，那这个工资到底有没有？是不是因为提高调提高工资时，台湾人失业啊？各位可以看到的，其实它基本上还是一个，实际上关系可能是相反，是工资越高，失业率越低。意思是说，其实市场上越缺工，工资就会提高啊。那个在九零年代末期是这样，到二二零一零年，随着资本外移。 失业率越上升，这个缺工的情况越少，这个工资就实质工资就下降那所以最近说缺工是个问题嘛？啊，这我我们在争论这在讲地租的时候，整个争论其实环绕着缺工是不是有问题嘛？啊，那这个失业率，啊，那失业率高到底是跟什么东西有关？啊，既然跟我们本地工资无关的话，它也是跟中国对中国投资占的比重关系。 就是说，其实资本外移在导致我们失业啊，然后也导致这个两岸的所有的生产要素均等化，就是两岸的工资在拉近。那结果就是，其实落入贫穷线底下的人口，跟这个对中国的贸易依赖度有一个非常线性的相关。那二零零八跟二零零九为什么会有断裂呢？啊，这里仿佛不相干啊，是因为在二零零九年台湾提高了贫穷线，应该说降低贫穷线，提高了贫穷线。 啊，提高了平流线，降低了平流线底下的人口，导致说它有一个跳升。可是跳升完以后，各位还是看到，其实跟中国大陆的贸易关系越紧密的时候，是贫穷人口增长的时期。那结果另外一个结果就是，租税负担率越低，这个经济系数越高。经济系数是全台湾的所得分配不均度啊。这很可可以理解，因为其实薪资也没有上涨，退钱给资本家啊那。 光是退钱给资本家，退税给资本家就已经足够提高所得不均度了。所以其实事实也是这样，所以税收越低，这个资本家所得越高。所以这个，然后海外的部分呢，是我们发现说，在本书里面也发现说，台湾前十大企业的平均受雇人人数是十六万十九万六千人。啊，呃，各位可能对全球的企业人数也不是很有很完整的概念。 我也是写了这本书的时候才知道，说才去看全球的雇佣人数的排行榜，发现全世界第一名是两百二十万人的沃尔玛这家美国企业，第二名是中石油，啊是美中国企业啊有一百六十几万人，第三名就是我国籍的红海集团，他在一百二零三年创下一百二十九万人的记录，现在大概一百零几万人啊，所以其实台湾的企业目前都是，目前是全世界有一家在全世界第三名雇佣人数。 可是我国的经济体并没有全球第三名啊，所以就变得很奇怪，对吧？那其实这些，其中大概有九十几万人是在中国大陆的农民工廉价劳工，那所以我们非常非常依赖这个海外循环。这个是我在书里面有提到一个词，但是不是正式的分析里面写的，叫做“叶克模经济”，就是过去二十年的两岸经贸往来扩张、全球化、资本外移。 在台湾留下了一个遗产，就是那个社会不流动、创业困难、资金不够、资金外流，在海外留下了一个体外循环，啊，像叶克膜一样，啊，那叶克膜有多大？它占台湾的经济循环有多大？我们做一点尝试的估计啊，就发现台湾的五百大集团营收有三分之一来自海外中国大陆，但是雇佣人数来讲的话，从二零零六年开始，台湾在海外的雇佣人数就有两百六十万人。 渐渐的上就在二零一六年就超过台湾的雇佣人数，啊，就是台湾的海外雇佣率大概是本地的一点七倍左右，所以这个是体外循环有多大啊？那即使是如此，台湾在两岸三地的一千家企业的排行榜还是节节败退，一直被红色供应链取代啊！所以这个是台湾一个非常大的危机，就你依赖廉价劳工不升级，只是想要用规模经济迅速扩大原先的生产线。 但是你渐渐已经被后端的这个后进国家追上啊，那所以我们面对一个非常严酷的挑战。可是在国内，结构却是这样颠倒的，就是变成我们看到大型企业的前一千大企业所占的这个员工数、营业额跟产比例都一直上升。那前一千大企业目前大概是这是二零一一年、二零一六年的这个工商普查，应该是快要出来了。二零一六年大概是百分之三十。 三十三到三十五之间，就是台湾的一千大大型企业，大概雇用人数占台湾的三成五左右。各位想到三成五，那还是中小企业居多嘛？因为一千大以外的中小企业雇用人数大概有百分之六十五。实际上，如果按照这个算法的话，台湾的大型企业大概占三成多的话，其实是跟 OECD 平均值是差不多的。也就是台湾再也不能宣称自己是中小企业主导的，因为我们全全世界大部分的国家，中小企业都是多亏大型企业。 所以这个这个是就是说，如果是用这个做参考值的话，那如果是用这个进出口值就变得更糟。台湾的进出口在1987年有百分之七十八是由中小企业创下出口，可是到了大概在两千年以后就是降到大概百分之十八左右，有六成的出口值变成是大型企业。那这中间也是有涉及到数据的问题，就是这里有个大落差。问1990和1997年是因为经济部又改了。 中小企业的定义啊，但是呢，这个年下来它也是下降，就算把它接回去的话，那导致的就是说，台湾的这个在市场上的企业目前的平均资本额是三千四百万，所以我常常跟人家说，你没有三千四百万，年轻人不要随便创业，创业的非存在这里啊，平均设立资本额跟企业资本额都在五五百万到七百万之间，而且二十年来都一样，这表示倒的也是那一批新创企业。 在两三年就会提出市场。那在这个创业率跟失业率方面，也有一个很清楚的，就是都目前台湾的创业率跟失业率大概都是百分之六，啊，平均企业家数在六十万，目前在六十八万，今年稍微好一点，平均都是在六十五万上下，啊，也就是创业越来越困难，存活下来越来越困难，啊，然后在利润率、毛利率方面，基本成基本的趋势是下滑，但是大型企业是稍微上升，特别是在两千年以后。 所以就变成说，那这里面有一批是这个跑去中国大陆，从中小企业变成大企业的这批，它的毛利率是最低的。所以，这个是留下来的后果是什么？后果就是，各位看到，在一九八一年到一九九六年之间，台湾的雇主创业者其实是还在增加，从百从总就业人口中百分之四点五增加到五点三。可是呢，在一九九六年之后的这二十年，到二零一六年已经降到了百分之三点六。雇主本身有一个。 人数有个大幅的下滑，啊，就是资本在集中化，很多壮业出去了或者被消灭。那自营作业者从百分之二十，但跟着无酬家属工作者这一栏呢，通常就是俗称的叫做头家娘，他跟你说他没有薪水，在家里受雇用，可是呢，其他管他的账本啊。所以无酬家属工作者加自营作业者，这百分之三十一左右，到现在剩百分之十六，就是台湾的自雇者基本上在二十年之内腰斩，啊，那。 所以大部分人跑到哪里去？就私营受雇者从百分之五十一点九上升到二零六零突破七成。所以整个产业转型也涉及到整个社会结构的转型，以及台湾的劳雇之间的这个意识就变得很明显啊。从去年到前年，一前年到去年一例一修的这个争论，可以看得很清楚啊。所以这个变化非常非常的大。那到底然后呢？这个结果呢是什么？ 包括说二十跟二二十到二十九岁的青年失业率提高，造导致这个生育率下降，可能红这个可以， <laughs> 要做人口学的，这个来讨论一下。其实是二十到二十四岁的青年率、青年失业率是跟我们目前生育率下降关系最大，就是外地青年，呃，找不到工作，资本在外地啊，然后其实也是形成了这个所谓“太阳花”的一个背景啊。那所以最后就是生育率下滑，导致这个连。 大学都面临一个倒闭的一个命运啊，好多产业都从从小到大，好多产业都关联到啊。那这个是二零一七年一八年了啊，各位看到这两个点啊，这个是死亡交叉就在这两年啊。为什么呢？因为一九九九年、一九九八年生育下滑的第一年，一九九九年是一个龙年，所以这个又被顶起来尖尖的。所以我们看到这三个尖尖呐，到这边第四个尖尖，这都龙年。 台湾真的蛮奇怪的，可是这个龙年之后又会面对一个大下滑，所以十二年前的龙年之后，我们现在在二零一八一九上来，到二零二零一七一八上来下去，啊，就要面对一个，实际上大学的不含四四季二专的大学的招生人数就超过了新生了，哦，将来两年后每一个大学新生有超过一间大学的招生名额。 不止这个，我们现在还有对岸开放的， <laughs> 给台生训练的， <laughs> 所以那个军标附近的学生可以找到三四家学学校要他。所以这个，嗯，现在我们面对了这么多问题啊，那我们有一些建议啊。我称之为创新福利国家，包括要扩大、恢复税基、提高富人税，要稍微提高一下台湾的这个租税占 GDP 的比例。然后呢，这个渐进的提高，然后要可能要对贸易上面要评估，审慎评估每个产业的后果。 在工资方面啊，工基本工资温和的成长，啊，创造就业，然后在创新方面，政府或多或少可能要再再一次的介入某一些部门，特别是这个长照、托育这些部门的创新。因为我常举一个例子哦，我们现在长照预算，长照预算按做三到烟捐跟那一些遗产税、赠与税加起来，每年要花两三百亿，两三百亿可以全部花给六十六十万的外劳。 这样就变成劳力密集产业。你如果有二十，你如果有中央一百亿是拿来发展这个电子穿戴设施、机械辅具啊，或者是什么导航啊，就是老年人的导航，或者是其他的设施，这个三百亿的预算里面就有一百亿会变成创新。所以我们要让我们的长照，到底政府要花钱去做长照，是全部都拿给照护这个劳力密集的照护者，还是要拿去？ 做一点让利用台湾的电子业跟机械业现有的这样一个相当好的技术，去把它转化成是一个台湾的未来创新的一个本从本土市场开始创新的一个能量啊，这个是我们想要讲的创新福利国家。就福利国家老化非处理不可，可是我们希望它能够带有创新的一个意涵啊，那就是把资金要引导到那个创新密集的这样子的一个方向上面去，然后政府还是必须要介入这个生育跟移民政策。 那大概这个我介绍书跟这个，这个其实书以外的建议啊，所以这个介绍书本身跟这个书以外的建议大概先讲到这边，耽误你时间不好意思，谢谢。好，谢谢周文教授。虽然说有一点时间长一点，但是大家可以看到他已经很努力的把这么丰富的要点都讲。等一下我们一定会有很多问题再回来讨论。那紧接着我们就请那个经济系的那个王教授来提供我们经济学。 大家好，我是冯国汉。那我很高兴，这次社会学界的学者非常关心台湾的发展所面对到的困境，以及期待之后的转型跟转机，出版了这本《未尽的奇迹》。那我需要先声明一下，我自己研究的主要领域，并不是经济成长或转型，所以我等于是一个有受过一点经济学训练的人，但是还是一个。 一半外行人的角度，加上我自己的一点思考，来跟大家分享相关的主题。那哎，我们的，因为我们今天的活动的名称我自己还蛮喜欢的，叫做《在奇迹之后，台湾产业发展的必然与偶然》。所以我先给大家看一些图表，是关于。 这个经济成长以及工资的成长，这个有。这个哦，好，我们先看一下这张图，包含了三条线，最中间粗的这条线，基本上。 呈现的是这个呃实值的人均 GDP，然后当我们看这个 GDP 的这个成长的时候，我们似乎可以感觉到说它的这个形状。那么大概在这个一九九五到比方两千年前后之前，这个斜率是比较陡的，之后似乎有点趋缓。那么另外两条线呢，上面这条跟下面这条分别是这个男性跟 女性的这个实值薪资的中位数，那我们呃，因为 GDP 跟这个薪资他们所采用的这个尺度不一样，所以呈现给大家看的只是这个线条成长的形状。那么我们似乎会发现，如果以一九九五年作为一个切分点，在这之前，g 实值 GDP 跟这个男性跟女性的这个呃实值。 呃的时薪中位数似乎是同步的比例在成长，但是在这之后，似乎这个 GDP 的成长率是高过这个呃实这个实值时薪的中位数。那么再给大家看下面这两张图，左边是男性，右边是女性。那么我们先看男性这边，它分四条线，分别是看到不同的百分位的。 这个呃，员工的实职薪资，中间最粗的这一条，基本上就是第五十百分位，就相当于是中位数。我们可以看到说，它一开始成长的，然后大概到九五年以后，就是趋平，它甚至慢慢的下降，也就是实职工资在减少。那么最底下的这条线呢，是这个第十的百分位，也就是它的薪资是落在这个底部的。 第百分之十的那个位置，位置，那么在上面一条是第，九十个呃，九十个百分位，然后最高的这一条呢是第九十九个百分位，就是他他的薪资实时的薪资从，在这个所有的台湾的这个员工比较起来的话是，他是可以胜过百分之九十九的人，那么也是呈现这个下滑，那么在女性的。 这个员工实际薪资这边，会我们可以看到有一些成长的原因，可能在于原本因为两性的工资本来就不平等，所以这个同工未必同酬，女性薪资本来就过低。那么在这个追上来越来越平等的这个过程当中，导致我们看到这个女性的薪资仍然有成。在接下来给大家看的这张图呢，呃，是呈现的是劳动生产力跟。 每工时时值薪资的累积成长率，我们以一九八一年作为一个起始点，所以大家看的这个东西不是看到绝对的数值，而是从一九八一年开始一直到 OK 一九九六年，一直到二零一一年，这个东西成长了多少？我们先看蓝色的这条线所代表的就是每工时的实质产出，或者我们可以把它想象成是这个劳动生产力，蓝色这条线。 那么红色这条线呢，是是每公时的实时薪资。当很多人一开始看到这张图的时候，就心里想说，那心里就不太开心。为什么？呢？因为这个生产力，生产力是。 现在看到这样的图可能会觉得不太开心，因为生产力是继续成长，这声音好像还是有点小，请帮我调一下。OK，生产力还是继续成长，可是这个薪资，薪资却开始是持平。 以至于似乎是我们生产出来的这个果实，由这个劳工所能够、员工所能够分享到的比例，似乎是降低的。那很多人一开始看到会有这样的反应，其实直觉想说是台湾出了什么问题。但是我现在给大家看下面这张图，这张图不是台湾，是美国。那么我们仍然看到这个从。 呃，上面这条深色的线是美国从大约一九五零年代开始的这个累积的呃这个生产力的成长。那么浅色的底部的 <coughs> 这条线，我们看到的是这个时值的呃时值工资的这个累计的成长。 我们仍然看到了跟在台湾的数据一样这个分叉的模式，只是呢，台湾这个两者的这个成长率、累计成长率开始差出去的年代，大概是在这个一九一九九零年代中期，而美国发生这样的事情是在更早期。我这边画的这条线是一九七三年，考试的石油危机前后这段时间。 接下来他们开始走上这样子的这个岔路，那所以，那在这样的过程当中，我们看到这个薪资的停滞，呃，实值薪资的停滞，并不是台湾独有的问题，那么，呃，美国也有，而且比台湾更早开始，那么不只是美国，我们看亚洲国家，这个是日本，那仍然上面粉红色这条是生产力。 实质生产力，下面这个蓝紫色这条是这个这个实质工资，我他们日本也是大约在这个一九九零年代中期开始发生这样的现象，所以我要讲的第一件事情是，我们现在觉得很多是台湾的问题的问题，其实如果我们放在整个经济史，然后放眼全球，它可能是。 一个比我们想象的来的更普遍的现象。那么既然是一个普遍的现象，我们需要去了解背后的故事是什么，为什么会发生这件事。这张图我是呃借用自吴聪明老师的呃之前的一个演讲。那这张图里面我们可以看到三条线。那这三条线分别代表什么呢？它要呈现的是同样是实质的薪资的成长率。 那这个实局的薪资是这里的薪资包括了 salary 跟 benefits，因为比方说过去十多年的台湾的这个雇主除了发薪水，还要有这个帮员工付部分的劳健保。我们是这里的统计数字，不管是台湾、日本还是美国，我们是把 salary 跟 benefits 一起放进去，然后考量当地的这个消费物价水准所计算出来的。那这张图在制作的时候，我们把这个呃。 一九八零年，把它当成是一个基准点，也就是把几个国家的一九八零年那个时候的这个，呃，实值薪资都把它 n o r m a l i z e 到一百，然后我们可以看从一九八零年开始到现在这个实值薪资加上福利的这个累积成长，那么我们看到台湾经过一段陡升，然后持平。 而日本跟美国在那个年代就开始进入这个持平的阶段。我再补充一下，这条这三条线反映的不是薪资绝对值的高低。日本跟美国，那么这个数呃，像至少美国的这个数值是比台湾高的。我们做这张图是以一九八零年为基准点，从那个点开始看之后的这个实质薪资的累计的成长。 那么我们可以很清楚的看到，OK，日本跟美国走在台湾前面，他们提早开始进入这个平的阶段，而台湾曾经有过这个薪资的成长，然后才去平。那么讲了这些，那背后有怎样的故事可以来，来解释这些东西呢？其实背后的概念也很简单，在对台湾来说，在这个一九七零年代、八零年代到九零年代。 就是这个薪资急速上升的时候，除了纺织业的发展，那么有美国的这个消费性电子产品到台湾来生产，那之后有日本的相关的产业的生产到台湾来发展。在那个阶段，台湾的优势是什么？台湾的优势是它的工资比较便宜。它曾经台湾的工资是美国的十五分之一，在这个更早期的时候，那么因为这个。 劳工的这个素质好，再加上便宜，以至于这个美日的产品到台湾来生产，那么带动了在台湾的投资以及薪资的成长。那么当我们成长起来，那在那样的时候，对美国来讲，他们是有生产外移的。那么当台湾的薪资呃起来之后，那么当台湾的薪资起来之后，我们不再拥有低廉劳工。 这样的一个比较利益的优势，那么，那么再加上从这个九零年代中期开始，甚至有这个这个台商前进中国，因为中国或者是在接下来东南亚开始有更便宜的劳工，让大家去这个追逐，那么到一部分的原因是这样造成之后的这个薪资去往。所以薪资成长为什么？ 是，那么我们总话来说，第一个薪资成长的呢，它是一个更大的框架里面我们可以看到的事情。那么第一个原因其实就是全球化。全球化特别针对一个国家，你的产品如果需要外销，你需要外销的是其他的国家要买单，那买的人要比的是价格，因此便宜的劳力在哪里？那么对于厂商来说。 它是要往便宜的劳动力的地地方移动，是它的不得不然，否则别人移了我不移，那么它的成本优势就没有。那么全球化会带来一个效果，就是这薪资有可能会是向下看齐，因为这个大家往便宜劳力的劳动力的地方去移动。那第二个，在我们会看到的一个原因是生产的自动化，原本是由这个。 劳力来提供的，那现在有更好的机器设备可以提供。那再接下来，一个是这个资本财价格相对降低，或者是价格没有降低，可是它的这个呃性能跟品质大幅的提升。所以我们所面对到的情况是，曾经有的优势是劳工便宜，那么当劳工不再便宜之后，这是我们现在所必须要思考的问题。那么，所以我今天分享的。 后半段应该不会太长。那我们该如何突破困境，创造这个下一波的经济成长跟薪资成长？我们要在奇迹之后，我们能不能创造下一下一个奇迹？那么，其实核心的概念是这样：过去的成长靠这个低廉的劳动成本，但是我们下一波的成长需要靠创新去来驱动。那么。 那如何创新呢？那我过去，呃，是四年多前从海外回到台湾。那我简单跟大家分享一下，在台湾要走向创新之路，产业要想要这个升级跟转型的过程中，以我个人有限的一个经验，我所看到几个我觉得可能是会造成我们困境或难以突破的几个原因。那么，很快讲一下，第一个原因。 连接到一本关于这个经济成长很重要的思想性的作品，它的作者是这个经济学家这个 m a n k u r Olson。这本书名叫做《The Rise and Decline of Nations》，这个国家的兴衰。那他要谈的核心论点是什么呢？他来观察不同的国家在长期的这个发展当中的这个经济的起跟落。 他说：“当经济起飞的时候，一定会有一些产业、有一些企业因此能够做大，不然经济不会起飞。一定在商业上面有一些、有一些人、有一些单位，他会发展起来。但是当他发展起来之后，他接着就对于政治跟政策会有更大的影响力。那么就可以透过这个影响力来游说，来影响这个。” 国家的政策或者是一些法规，而造成让这些法规是保护过去旧时代的企业，那么反而阻断了这个新的技术的引进、跟创新、跟下一代的这个能够起来。那这个是它不是针对台湾，但是它是一个研究经济史很 <coughs> 很广的呃一个观察所提出来的。那么我们看台湾的情况的时候，我们需要思考。 我们现有的许多的法令，它是不是在过去这些法令被制定的时候，是针对我们经济奇迹那个年代的产业的需要而定？那么它是不是这个法令可以有办法修改跟转型？那么来应应我们未来十年、二十年或更长的时候所面对到的这个技术经济和社会的变迁？举一个例子，台湾过去生产，台湾本身是一个岛。 虽然我们是本身是一个缺能源的地方，可是台湾的这个，比方说工业用电来讲，在全世界算是从便宜来排的话是名列前茅的。那么我们可以想象，过去为了支引这些生产制造，我们提供低廉的水电。那么当这些企业大起来之后，他们可以影响政府的政策，那么提。 让我们继续这个低廉的水电的这个现状可以得以延续，但是我们是一个缺能源的地方，却是用低廉的水电来吸引企业，那么就这个价格的机制就会影响到什么样的厂商来，什么样的产业发展。那么如果是不是那么耗能源的产业，是不是相对就得到从能源上面得到得不到这样的补贴，所以因此会有一个相对的劣势，这是我们可以思考的问题。 第二个部分是我观察到，呃，在政治经济学里面有一句文献是关于创新跟法令制度，就是政府的法令可以第一个定的很死、很明确，什么时候要怎么样，也可以定的保留一些弹性。那 <clears throat> 这支文献里面的基本精神是，很死的法令跟很有弹性的法令没有办法比较说谁比较好。 而是在不同的环境背景之下，不同的这个法律系统彼此可以胜出。那么，比方说，我们如果面对到的社会情况是技术变迁，是技术是属于一个社会是很稳定的状况，或者是我们处在一个可以预测未来，我们知道下一步明天会出现什么新的新的技术，接下来会怎么走，在在面对这样一个低度的这个不确定性的情况之下。 其实定的巨细靡遗、不留空间的这样的法令，它有它的好处，因为就减少了这个人为权衡的空间，大家很明确知道这规则怎么样、怎么样、怎么样。但是如果我们面对到的环境是这个技术的变化瞬息万变，我们也说不准三年后、五年后会有什么新的技术、新的商业模式出来。那么如果我们的法令仍然是要管它非常细，那么就很有可能。 出现说我们要发展这个金融创新的时候又违法，了，那么有新的共享经济的模式要过来，那又违法。了。那之后有无人车的这个技术，我们要不要发展又违法，就有可能出现这个问题。所以我们需要思考，那我们的法令制度是不是能够应一个技术带来的爆炸性的变迁跟改变，然后我们很难预测未来会怎么样的环境里面，呃，那么。 所以，法令是否有足够弹性来包容新的技术与新的商业模式，这是我们去思考的。那么，最后一个，最后一点，我要讲的是， <coughs> 有一位法国的经济学、经济哲学家写过一本书，叫做《看得见与看不见》。那我今天不是我引用他的书名，可是我不是要讲他的这个理论，我要讲的事情是，当我们从过去这种靠劳力密集。 比较低廉的这个劳工的工资来做生产制造，转型成创新的时候，我们也同样面临到我们要创造出来那个东西，可能在过去是一个实体的，是一个明确可以看得见、摸得到，我们可以定义是不是它完成的。但是在创新创意的时候，或者是这个软体或者是服务，有些东西是我们难以言喻、感受得到，可是。 是没有办法很明确的去去这个辨识、去验证。的。我举一个例子，呃，这是一个玻璃的水瓶。当我们看到这个瓶子的时候，我们会注意到它看得见的地方，它有没有破，它会不会漏水，然后它可不可以满足一个倒水的功能，还有它的这个可能好不好看。还有一个看不见的层面是关于它的设计，不是指美感的设计，而是功能的设计。 就是这个瓶子，当它是这个结构的时候，会不会很容易碰到重心不稳，它就倒？看得见跟看不见。那我过去四年多前回到台湾，我发现在台湾，当我与一些企业的朋友交流的时候，常常发现这些看得见的东西的价值很容易被确定，然后他们可以得到他们的报酬。可是这些看不见的层面，包括你的创意，包括你的设计。 包括你的这个故事、剧本，看不见的层面的东西，常常会因为付钱的买方也没有办法辨识你的水准是好还是坏，他也怕，他也怕这个付了太多的钱买错，那么造成这个看不见的东西的价值被低估。而当看不见的东西的这些价值被低估的时候，身为卖方的人，他要去创新的诱因就少。了。 他愿意投入在创新的时间就少了，那么进而影响到我们这个创新的动力。那以上是我很简单的分享，让我们期待之后我们可以创造下一个奇迹。好，谢谢。产业，我跟你讲，产业转型的那个贡献。那我们现在时间一出，我们就紧接着请邱阿妹老师就环境的观点来讨论新旧。 정수 那呃这呃但是虽然可能会超过哈，我还是要感谢就是呃大家去买书啊，今天办这场应该是重点是这个吧，他的主编都不敢讲这个这种话都不讲怎么可以呢？哦，我们社会学我认为就是我们两位中生代的社会学者李宗楼，然后呃林宗鹏哈，呃他们在这本书呃真的很精彩，我请他们的方式，我这一年的大一社会学的。 这个课纲里面已经编了两本两篇进去哈，是读本哈。那希望大家可以去找来看。那我我看到的是这本书累积了过去我们呃我们集结非常多优秀的社会学者在探究呃台湾的过去跟未来。哈。那这个是一个就是大家离不开经济活动，那么我们的发展到底要何去何从？我想这是一个全台湾都非常关注的问题。那这本书里面有非常多深刻的探究，然后也有。 开启了非常多哈，值得我们未来要去呃面对的问题哈。那呃，但是因为这个主办单位请我来从经呃环境社会学的角度来看这本书哈，这个所以这样说起来呢，我就有点不满了哈。怎么讲呢？ <laughs> 如果大家去看这个书的目录哈，呃，这个书里面事实上通篇里面不太有谈讨谈论到环境哈，那么在经济转型的挑战里面呢？ 呃，谈了国家，谈了这个这个市场等等哦，资本。但是呢，呃，所谓的挑战里面谈到了劳工运动、性别的问题、人口老化的问题，哈，等等的问题。这个确实是我们经济发展里面重大的挑战。啊，那但是里面竟然没有环境，各位坐在这边不会觉得很奇怪吗？全世界都在说生态环境浩劫，我们面临前所未有的生态危机的挑战。 我们怎么解决气候变迁？这是全世界的环境主流化之后的政治议程，不是吗？那环境社会学者有没有关注这个问题？当然有啊。但是我必须承认，就是说，台湾的环境社会学者人数真的很少。好，所以有同学来念的，哈，赶快加入。 <laughs> 那这是第一个，第二个，确实我们过去在呃，如何从发展的角度来看这个，就是结合环境的一个经济社会学。因为这本书其目的是一个发展区。 再倡议一个经经济的社会学的角度来重新看待非常多的事情。那我觉得这边很棒，把这些东西加进来。过去我们是切割来看这些领域的哈，现在把它加进来。但是我要问环境呢？环境怎么不见呢？因为呃，整个经济发展过程里面，我们其实不断遭遇到环境的问题，包括譬如说我们的策略型产业，国光石化在哪边倒下来？它事实上是环境运动让它倒下来，对不对？好，但是它能影响到我们的经济。 呃，没有，但是它有没有影响到我们的环境？哎，有我们的发展，经济发展当然有高度的影响啊。所以那个挑战里面，其实我们的整个经济发展过程，呃，从八零年代后期之后，很显著的事上是一直面临来自环境领域的挑战。第二个就是在这个产业升级的动力的部分哈，其实另类经济模式里面，陈东升老师，呃，我也很敬佩哦，他在这里面做了非常多的讨论。那 里面也有稍微提到呃，我们当前的一些能源转型在另类的经济活动里面的可能性哈，但是呃，似乎它比呃，事实上在呃，我看到的我看到的趋势是说，全球在探探讨，不管是呃绿色的新新经济哈，那或者是另类的经济模式里面，环境是一个非常核心的面向。如果我们没有带着把这个生态环境的因素跟面向整合进， 进去重新思考我们的经济活动要怎么设计的话，我们没有办法走出另外一个奇迹。我只能这样说哈。好，那当然就是说，在中国效应里面，我们呃其实也有环境的议题哈。不过因为有点太多了哈，我现在简单的，我可能就从这两个这两块部分，我待会儿会呃呃很快的第呃前面会回到就是这本书关注的关于国家的角色，关于资本。 经济行动者在发展领域里面的角色，那在环境的面向，到底我们要怎么去看这样子？呃，这个部分的讨论，那我最后会留一点点时间讲一下那个替代性发展或者另类发展的的部分哈。好，那呃，这个不要讲了啦，没时间了。就是反正呃，我们环境社会学者就是 complain，就是七零年代后期开始有人 complain 说，哎呃。 环境社会学者都没有看到环境面向，但是我们在改，我们所有的生活活动都在改变自然。我们有没有？我们从自然生态的资源的榨取、生产制造过程、包装销售，我们家里使用，最后废弃。事实上，这个线性的经济发展模式里面，我们不断的在制造生态环境的负荷，以及环境的社会冲突，有没有？每一个不同层面，在不同阶段，可能都带来了新的领域的呃社会冲突，哈。 那它同时其实也代表这个经济活动的模式是有问题的。那我们过去用一个最简单的方式在讲这件事，我们说过去世上所有的经济活动，它需要土地，它需要资本，它需要生产工具，它需要原物料，对不对？啊，那它需要呃基础建设，这是所有经济活动它需要的东西。我们过去最简单的讲，当我们开始在说你要关心环境问题的时候，我们在说的是我们长期把环境成本外部化了。 所以我们必须要把那个环境的考虑、环境的成本带回来。所以经济里面怎么可以没有环境？好，那这个时候呃，其实在环境社会学的过去的呃八零年代后期，然后呃开始哈，有比较多的是什么呢？是关于呃比较呃批判性的左派的生态马克思主义这种取向，他开始去谈，包括遵守功能去谈资本主义的第二个矛盾，以前都谈阶级矛盾而已。 资本主义发展后来导致了阶级矛盾，但是越来越大家看到下一个矛盾是什么？大家有没有在抢自然资源？有没有在抢土地？有没有在抢？连干净的空气都要抢，对不对？水要不要抢？通通要抢。这个是资本主义内在的，在不断生产扩大、生产消费不断扩大、的不断不断在扩大过程，它带来的社会的矛盾跟冲突，可能都会来自于这里。好，那么它可能也。 会进一步带来我们说的，后来我们看到越来越多，呃，在这一路的分析下面，可能会呃去谈到这种会带来持久性的一些矛呃环境冲突。那最常大家看到的就是所谓出现了刺激出一些环境运动，啊乃至更草根的社区居民的呃环境正义运动。好，那讲到这边这一路的思维跟发展，其实它在确实检讨来讲，哈，到目前为止，台湾的环境社会学者。 蛮多都集中在在谈我们过去的这个环境运动，所以你们读到，不管从肖新航开始读，然后呃呃季俊杰、刘华跟何明修哦，好多我们台大老师哈，很多那当然还有更多哈其他的年呃新一辈的老师，那里面谈了很多过去的呃不同时代的主要的运动。那我自己其实也也写了这个，就是呃我不是论文处理的，是电子业，那。 但是，呃，其实我我自己的博士论文并不是一个只是呃环境运动的研究。其实我有一个 chapter 确实在讲环境，但是我其实处理的，我回到一个问题是国家跟资本还有公平社会的这一个力量如何角力变迁去形塑了我们的发展路径。那个其实才是我的呃论文的核心的关怀哈。那为什么我当时带进来一个？ 辩论哈，那个辩论是什么呢？刚才讲生态马克思主义，他认为资本主义是内涵内在的矛盾，哈。那呃，再来就是它其实会导致冲突不断。但是很好玩的是说，哎，我同时看到有一股新的生态呃环境现代化里面的生态现代化论者，他们是其实是讨厌，他是跳出来批判这些反生产力、反资本主义的的论述。那他们提出了一个。 其实也开启了我们说的环境社会学里面对于经济跟国家角色，特别是经济角色，啊，经济行动者的啊更多的研究哈。那我把这两个东西带进来看，那我很快的讲一下，就是说这个经济转型里面挑战，其实呃，我想要讲的是说我们有呃更多的呃研究议程等在那边啊。那那个是什么呢？先讲一下生态现代化论者读过发展的的同的朋友的。 知道吗？我们以前都念，最早的就是被大家骂的满头包的现代化理论，对不对？好，那么后来的生态现代化论者，他其实第一代也是经济学者，是德国的经济学者。哈，那他认为说，呃，生态环境的问题呢，通过经济，通过经市场行动的，我们有可能去改变它。好，比如说我们让经济成长跟生态环境可以调和。之前环境运动都一直跟这个好像是对立的哈。那第二个呢？ 现代性嘛，哈，顾名思义，要发展出生态的理性，不是只有经济理性而已。经济学都谈经济理性，如果你有生态理性，我去思考我怎么让这两个串联起来，我能在自由的资本主义的基础上面去进行改革。然后呢，我不要再把这个资本当成一个对立面，哈。那科技很重要，我们可能去做改变。所以在一九，他们的第二代的开始，就是社会学者开始进场的时候，就是像荷兰的那个阿瑟·莫尔，哈。 他做荷兰的化学工业，他刚开始跟大家证明说，荷兰的工业，他们也可以通过从设计一路到做改变，哦，使得他的这一个化学工业可以变得更干净，而且他在变得更干净的时候，他赚到了钱。为什么？我每次都说我们要领先市场，对不对？他赚到了那一个所谓的环境的市场。 关注生态环境评题的市场哈，好，那这里面呃，我没有要进进入哈，去谈那些辩论。我要讲的是什么呢？环境社会学者在看这些经济发展的时候，确实有不同的角度在讨论这个呃，到底是一个生态现代化的路径呢？国家资本都会更重视环境的问题，国家会开始有更多的环境政策。 那资本也有可能去做更多的环境改善，我们有机会走向环境现代化，还是比较生态马克思主义的那一个路径呢？哦，比如说，哎，我们会有很多冲突，所以我们需我们可能需要做出更最更根本性的改变。好，好，那这一类的冲突其实也会带来我们怎么去思考国家的问题。好，所以你可以看到，哎，像这个是二零零二哈，非常有名的这两派的一个辩论哦，他们在。 呃，就是这个期刊哈，research，In in social problem and public policy 哈，当时他们做了一个 the environment stay under pressure，就是环境国家在一个极大的压力下，哈，为什么这样讲？因为我说了环境问题的主流化之后，事实上使得这些国家都面对我要怎么去把环境问题整合进来，但是环境问题整合进来已经不再只是什么。 已经不再只是我做环境法规去做管末的规范，你废水有没有排放标准？你的空气污染，像氮、硫、碳现在是多少？哈，经不是那样，而是它的整个政策，它要要从政策的源头，哎，我可能就要去，包括发展的政策就要改变了。我策略性产业，我是辅助石化业，还是辅助绿能产业？啊，这个就是一个不一样的做法。 甚至我鼓励的是设计，我甚至鼓励到修理。譬如说瑞典，他们现在修理是可以屡放，你们知道吗？啊，也许有人有注意到啊，就是他通过法令让你去修理，我就可以，那是为了什么？减少环境的负荷。但同时间，他也改变了产业的生态。哈，好，那这个这个当然就引起了，就在西北欧，哈，西北欧有大家都知道，每次讲到这个环境，他们都领先嘛。 所以它有更多的关于哎，这些绿色这些国家，国家是不是变绿色国家？那这些跨国的比较非常多哦。我在在比较这些国家，他们透过什么样的政策工具，或者这些国家的资本，就像我说，阿森诺去做化学工业，他们的资本做了些什么，使得他们可以做出环境的改善啊？那，但是改善到什么程度，就就有很多讨论空间了哈。 那就像在这个里面哦，这个呃比较马克生态马克思主义取向的，他会去谈到说，这个改善其实很多时候是什么？很选择性的，就是企业的改善是非常选择性的哈。那或者是说，我们好像提升了能源效率，但是我们整体因为哎提升能源效率之后，我们越用越多，量还是增加，而且企业赚钱之后，他去做更多的投资扩张，结果生态环境的总体问题其实不一定下降啊。 所以这里面引发了非常值得后续讨论的辩论哈。好，那我我不知道大家因为这个是很浓缩的去讲这件事情哈，所以呃，我我很简单的用一下电子业哈，我自己的呃论文里面哈，关于这方面的一点点讨论哈，那也要讲的很浓缩哈。那基本上，呃，我问的是说这个我们的发展路径到底是一个生态现代化还是？ 朝向比较接近马克思谈的这个持续性的冲突，在电子业的案例里面，哈，那电子业的发，所以在这个过程里面，我其实要看，我一样要引入整个这个电子业，哈，跟国家的关系，然后电子业的资本他们做了些什么，哈，然后以及我们的环境运动力量怎么在行作，因我们看到好像是运动，事实上这些运动在行作这个产业的发。 那这这一类的讨论哈，我我怎么去看它？那你会看到很有趣，就是说，事实上，国际间对于台湾的电子业哈，少数的这一个，我刚才说从生态现代化的角度切进来，台湾电子业对他们来讲是一个怎么样很称赞的产业？为什么这样讲呢？因为虽然他们认为就是驱动全球的这种呃企业的产业界的这种环境绿化哈，哎绿化的这种路径哦。 主要还是在这些先进国家主导嘛，哈，但他们发现这些新兴的产业国家里面，包括台湾在内，是相对于呃其他国家，他们更可能去做成改变的，哈。那台湾其实就是一个，然后特别是我们的电科技业，哈，科技电子业，然后我们的科学园区，然后他去提出了很多，包括国家怎么跟企业合作，然后去采，我们企业采纳了更多自愿性的管理的系统啊。 做出更多导入更多管理的技术等等哈，然后呃，有一些学者认为我们的电子业是在走向生态现代化的哈，那但是 Moore 跟这个什 a f i e l d 哈，他们认为就是呃，我们这个有点像依附型的，跟我们过去的企业一样啊，我们整个产业一样，他们认为我们的生态现代化路径也是非常依附型的哈，就是是在一个跟在这个。 这个先进国家的后面，好，为什么怎么讲？大家简单想一下，我们的电子业通过供应链的关系，事实上，我们包括很多的标准的制定，你你有没有 ISO？你有没有什么绿？你有你有哪些标章？哈，全部都是，其实很多就是那个国际的标准在走，或者是供应链要求它，哦，它跟着在走，为了争取订单，哈，那。 呃，其实我在那个里面有比较多的讨论是关于这个发展型国家它怎么除了我们过去对电子业有非常多的讨论都在说国家通过哪一些方式在扶持这个策略性产业，那我们结合环境社会学研究的方式是，我除了去看到那边那些之外，我还去看到国家在这个发展过程里面怎么去扮演了它的双重的角色，也就是它一方面我们的发展过程其实刺激出了一些环境运动。 当环境运动出来之后，或者是国际的规范出来之后，国家其实也在做一些改变。好，那么所以我说这是一个发展型国家，在这个过程有一个双重的角色，但是它基本上倾向什么？其实它倾后大部分时候还是向资本倾斜。哈，那第二个就是说，呃，就是呃，弹性的。 我们的资本主义其实，在我们说的弹性化的资本主义的这种生成，呃，我们的是这样整合进去全球发展？所以你也可以看到，在环境的作文上面，这些资本其实很多时候也会这样做，它会因着它的供应链的需求去做一些弹性的的改变。那最后就是我强调的，就是我虽然做环做了环境运动的研究，但是我是为了来跟这个东西对话。我也看到民主转型下环境运动的一些讨论哦，所以这个我就不讨论了哈。但是。 要让大家知道，说其实是有运动的刺激去，去刺激了，去改变了这个发展路径哈。那呃，那个我说的双重角色哈，这本书里面不断在谈国家的角色哈。那么呃，但从这个呃，我我们我当然还是比较从森马的角度哈，我们看到的是说，这个随着大家环境对对环境的重视哈，包括台湾也是哈，那。 这个环境一体主流化之后，国家也必须要回应大家的环境期待，所以以至于国家很多时候可能还是要去做一些呃环境保护的法令的形成，然后相关的这个呃呃制度性的安排哈。但是也可以发现，如果以电子业来讲，它国国家虽然在全球资本呃，我们电子业在全球资本在结构下面，它做了非常多的事情来扶持这个电子产业。 但是另一方面，我们看到从环境的面向，他也不断的在扮演什么？他自己去当开发者，我来画个科学园取我帮资本家找土地、找水、找电。好，那我甚至帮你处理废弃物，在过程中哈有一些这样子的发展。那或者是在遇到环境争议的时候，国家跳到前面，我来帮你打。好，那或者我们很具体的一些例子，可以看到以电子业的发展来讲，就是呃呃。 不断的哈，我们遇到在不不同阶段时期的环境过程，事实上国家会帮忙去移掉这个开发的绊脚石哈。那所以这个是呃国家的部分，事实上你把它整合进来谈，你会看到发展型国家的其实有很多这方面的呃值得讨论的问题哈。那么这个是他怎么去辅导呃企业哈做一些环境改善。那么呃资本主义本身也是哈，呃绿色经济行动者也是哦，它也不断的在变化。 那随着早期真的就是做 PR 哦，办办赏鸟活动。那呃，后来越来越多的是，比如说导入的各种管理系统，在国际压力下面，供应链压下压力下面哈。然后他更相信科学的管理主义哈。甚至在晚近我们越来越呃，国际间越来越重视 CSR 的时候，你可以看到这个所谓标榜企业公民的这样的做法。那但是我的研究里面也不断发现说，这这里面其实市场驱力。 还是胜于切。就是我说，呃，企业是选择性的在做环境改善，是因为它通常是选对它最有利的一些作为去做哈。那这个我在我自己的研究，还有后来的一些呃，后来，譬如说我还我我还继续做了那个呃，读管法的这个修法过程哈，国家跟资本还有企业怎么在做这件事情啊，你都可以看到这种选择性的环境改善哈。那么，呃。 因为我好像时间要到了， <laughs> 所以我这边只是一些扩展哦，给大家看，就是说为什么这么做哈，跟股票跟它的这个取得订单这件事情其实是非常关键的。那么当然就是呃，像日月光的例子哈，我们其实在因为我自我本身也是地球公民基金会的董事哈，那这个案子我我参与很多。 那么，像在这个案子里面，我们也也发现了，其实我们通过国际的呃环境运动施压，使得日月光，它非常重视，非常非常重视那个我们提出的很多诉求哦。那这个是一些非常有趣的发展，但是也从这里面看过程里面，我们看到很多很实际的，我们的这些策略性产业，而且赚了很多钱的产业，它们长期以来过度。 低度低度的投资在环境保护哈，这边只是随便一张哈，就是一张 slide 哈，他们提供给我们的，就是连那个环安卫的环境公安的人哈，就是在日月光事件爆发之前只有大概一百多个，那在短短的时间内补到三百多个啊，吓到了，然后赶快补哈。那日月光事件爆发的时候，他们的营收是多少？两千三百万，呃，两千三百亿啊，是好，那这个是。 会去选择做很多认证哈，但是呃，我的一些访谈其实有些呃工程师他们会谈到说，哎，这里面有很多是配合我，其实是值得讨论的哈。我的时间可能差不多到了之后，那我想那个另外一个我认为我要讲的就是说，这里面嗯呃有很多可以讨论的东西，然后呃发展型国家带入环境面向的去讨论发展型。 的国家，或者国家角色的变迁，乃至它到从发展型到呃面对新自由主义的全球化下面的新的这个相对弱势的国家，或者是在中国工业工业威胁下的国家，它结进了、结进结合了环境保护的部分要怎么处理？好，我们怎么重新诠释它？那么资本也是一样，社会学者不要放弃去研究这个经济行动者，因为这些是很重要，而且它大量的影响了它。 非常大的影响了我们目前的生态环境的问题。好，那么另外一个，我本来是说，呃，我会讲一下那个，呃，陈东升老师这一篇里面有稍微提到另类的经济，哈，然后提，当然也讨论了很多，包括社会经济等等。那么，呃，时间关系我不讲了，但是我要提醒大家，就是，呃，我常说我们的经济活动要从根本性的做翻转的思考，那个翻转是什么？ 我们的在，如果大家同意，生态环境问问题是一个问题，资源正在耗竭当中，然后地球再也受不了我们，受不了我们。 <laughs> 那么，我们的经济活动的设计要从根本上面做出改变。那个根本在于我们重新回到思考，我们日常生活最需要的是些什么？我们怎么去让我们的经济服务于这样子的需？ 而不是服务于 GDP、GNP 的成长，大家都很知道，它成长了，可是没有分配下来。那更何况它是牺牲的环境啊！所以这里面替代性的发展里面有非常多的讨论。那在国际间现在非常非常的多哈。那么这个呃，各种形式哈，包括台湾现在尝试的这一些小的尝试，去做绿能的合作社啊，什么这些都是一些可能性哈。那么呃。 这些替代性的发展，从食物、从能源、从住宅、从交通、从怎么样，我脱离不开电子产品，可是我要怎么重新去设计它这件事情，切进去，再看我们的经济活动，甚至鼓励了什么？譬如说我在英国，他们我离开的那一年。 重新思考什么是奇迹，好，那什么是我们要的经济活动？我们的青年的世代想要的是什么？这是修理咖啡运动哈，在欧洲的发展。那么，呃，所以最后不好意思， <laughs> 最后就是哎，来比较远来，让我把它讲完。我已经呃最后一张了啊，就是说呃我刚才讲的国家的角色的重重审视哈，然后另外就是呃我们目前当前面临的生态环境问题，以及它需要有出路。 我们怎么去研究这些经济活动？包括重新审视这些过去的策略型产业，或者是党国资本主义、水泥的独占的问题。亚尼，大家有没有去联署反亚尼？啊，没有哈。吴奇隆，那那央科， <laughs> 中小企隐形冠军。我们这本书也讨论了隐形冠军。但是各位，我们这边有我们地球公民的研究员吴奇隆，他研究的就是他做的就是这个违章工厂、种在农地里面，彰化有台湾最多的亿万富翁。 大家知道吗？好，我们怎么重新去协助他们，不要再用这种方式来用环境来换这样子的冠军？哈，那当然，我不是说我们这里面的都是哈。好，那么再来就是我说的刚才这个中那个中某提的是替代性，对创新的福利国家，那我可不可以把绿色加上去？刚才这张这个是刚才为什么我要赶快打？ 绿色加上去，请记得把绿色加上去，因为所有的生态环境问题要从源头去思考，要一个偷偷的生物学。那么替代性的发展里面，甚至包括我们说的社会经济，其实包含我们重新组织我们的经济活动。为什么大家都要去给一百二十万的大佬雇了一已经雇了一百二十万的大老板雇呢？ <laughs> 我们怎么重新去思考经济怎么组织，然后经济生活怎么组织，然后我们有没有机会创造？ 认为创造出来那才是我们真正的奇迹。好，谢谢。OK，好，谢谢。大家也变第二次了，好。跟风险，好，台大欢迎台庆。好，我很讨厌讲一件事情，但是我们一定要在九点结束，因为我们要搭最后一班高铁回高雄，明天要上班。们交通时间加进去，我们是在非常劳力密集的产业。那呃，所以我们现在我我这样想啊，我们留十五呃十五分钟，每个人五分钟的回答。 所以在座各位只有十五分钟，一个分一个问题问三分钟做计算的话，你有五个问题，所以请及时抢答。那现在就开放给大家。我这个好像……哦哦，谢谢大会，谢谢主讲。你好，我叫杨庆华。呃，我对于山坡的社会调查，我都有加以。 那今天的第三波这个调查，我非常的喜欢，啊，但是我发现三波的这个社会调查有一个很重的一个问题，就是讲说，当你们谈经济理论，也就讲说，呃，第三波的这个社会调查提出了经济奇迹和那个衰退的这样的一个经济理论，但是这样的一个经济理论，它的社会哲学和经济哲学好像比较弱，我感觉到是。 需要再深入的。那为什么要谈社会哲学或经济哲学呢？也就是讲说，有那么多的主变相，有那么多的应变相，然后我们能够在这些所有的这些呃变相里面，能不能找到一个呃关键因素？然后把这个关键因素把它拿出来做一个好好的一个考察，啊，让它变成 data 和那个理论本身，和我们所要反省的这个做一个研究。 那这个是我想要呃能够理解的，但是我到现在都没有看到。那最后一个那个回应人，他有提出了一个呃，资本主义里面他有谈到一个生产力。我认为这个生产力是一个核心概念。那这个生产力的核心概念更重要的就是应该人人才是那个重点。但是我们要怎么样来谈人？在谈经济或者是谈社会，我们要怎么样来？谈？ 这个人的那个生产力，我认为这个是一个比较重要的一个问题啊，尤其是那个劳动意愿和那个劳动力。那这个劳动意愿和劳动力，就是我们现在这个社会年轻人不愿意。所以，我们现在就开始请那个林宗煌教授，然后一去开始回答。不知而且各位的期望这么高，我们在这边办打针，先给大家打预防针了。 你们要问的问题都是那种，那种，呃，这个人类历史上重大问题啊， <laughs> 所以， <laughs> 以不可能有人给你们解答。然后我也讲过，刚才讲过了，那个要治疗癌症没有万能丹，每种癌症都长不太一样，所以那个不会有一种药医治各位啊， <laughs> 所以我也不打算那么做。而且这个也是一个蛮重要的哲学立场，就是说，嗯，嗯，我我个人啊，是个。人。 哲学立场这几年来，我真我是觉得说，人人脑是复杂的，人性是复杂的。嗯，正是在这一点上，社会学家比经济学要复杂一些。 <laughs> 所以我们会有很多人生中的选择，是不只是理性计算，还有被信任、安全感，还有这个对风险的评估、健康啊所包围。所以这个人们其实在做一件困难。 那这个偏好我的分析呢，也也不见得有多大帮助啊。那嗯，所以呢，这个各位看到那个 BBC 今天有一个报道说，那个钱赚到大概九万美金以上，你就不会增加幸福感。嗯。那个，所以那个那个确实产业升级或者是继续赚钱，不见得一定是，不见得一定是这件事情是重要的，不见得是最重要。的。我我觉得是这样。那可是我们还是会担心说这个。 呃，国家在在历史长河当中，台湾这个国家的这个最后是走向一个衰亡、衰败的道路。因为这毕竟我们在同一个政治社群，里面，所以那个问题，我觉得我们这一本书提出的问题是比较像是要从这个呃这个国家内部的一些因素找出一些，就以现有的研究来找出一些解释，然后也找出一些趋势然后看出哪些趋势最糟的，然后我们去处理那些最糟，可能是最糟的问题。 看能不能成功哈。那嗯嗯，也是我受到这个 o 森 s 或者是 S S M Wood 的，或者是经济学者的影响啊。嗯，承认这这是一个跨学科问题。那嗯呃，所以这个你们刚才提出很多问题，呢，我觉得也都看到了我们书上的一些重大的漏洞，就是说我们并没有所有的作者本来也不可能有同同。 统一的社会哲学或者是人生哲学来贯穿这些作品，因为我们这些人的背景都不一样，就人生本来就复杂了，所以也也也不打算说真的会生出一个统一的哲学来处理这些问题。可是有一些趋势，啊，比如说我们知道台湾的中小企业成长过程当中留下了一些很重要的后果，包括说家族企业化，包括说这个贫富差距。 就是，然后呢，我们这中间其实我们本来有另外一个书名，就是刚开始创创作的时候，大家也不也基本上同意的一个书名叫做“剥削与创新”，就是我们其实本来想要用那个书名，《剥削与创新”是在说这个，其实台湾的产业现在是，那产业要赚钱有两条路嘛，啊，剥削剥削可以剥削人的劳动，或者是剥削环境，那创新创新也可能有很多种形式。 那我们本来是希望就着剥削与创新这个概念再去做发挥，后来也没有朝这个方向发挥。但是这个是隐含在我们最后编书的这个什么思路背后，就是啊，对厂商来讲，或者就甚至对劳动者来讲，其实他也他也是在这剥削与创新的这两条路线当中做一个选择啊。如果剥削比较成本比较低、比较轻松，的时候，他可能会选剥削，那呃后果是整个共同体在承担。 就是在每一条路线，它多少有一些，除了它自己赚不赚钱外，也会留下这个制度或者是外部性的问题。啊，所以那个呃，这个是背后，我觉得还是有稍微回应到，就是位的问题，就是说这背后其实是有一个大家尝试着要统一思想，要去谈这个问题。所以我们里面有剥削的文章，有创新的文章。那所以基基本上是背后是这么想。那这个其实是两种经济选择。那嗯。 呃，另外一个弱点就是说，我们是在收集这个收集过去十年的一些新的社会学创呃的研究，之后把它包装成现在我们看得到的这个结构的。啊，那我们中间也有很多修正，所以导致说我们并我们比较多是在处理微观、中观，层次，就是从国家政策以下，包括企业组织导致么样，加入企业主导，会导致这个其实台湾的毛利率或者是。 创新的能力是下滑，因为你是一个独裁者的继承，稍微回应一下那个民主的问题啊。如果说独越独裁，经济会越好，那么习近平上台之后，我们就怎么看？我我觉得不太可能。所以这个，呃呃，其实过去中国正好是一个相对开放的时期，比较思想跟跟经济创新比较活跃的时期，是是经济是政治开放。 到现在又要紧缩，那以前是毛时期，那就不用讲。那现在又要更更专制独裁，我不太可能相信经济爬得起来，至少也不可能。什么大鹏飞啊？所以就是说，这个这个是回应一下那个政治的问题。但是我们就是在想，创新跟剥削是在哪种制度环境下才可能出现？但是是是大家有了公民权的条件比较容易去创新，比较不容易被剥削，还是说没有公民权的时候比较容易选剥削呢？ 那所以这个也是最后也是回应到说，这个环境工程学也是其中一个面向。那所以这个是时代力量。哈哈最后一个时代的力量，他们没有请我们去演讲，他请我我本人去讲。所以我们大概在过年前有讲过一场类似这样子，那人数比比在场更少一点啊。那可能在过年前大家都是忙别的事情。那但是就是我们也是尽量能讲就讲啊。那。 呃呃，其实那个那个冥想智库也请我们去讲啊，我们去讲啊。如果能讲就尽量讲，因为毕竟这里面，我我相信是越多的沟通，越多的资讯，会对于未来台湾的公共政策形成会有正面反应，不管是政党，都尽量能够去去去分享，而且交流，跟大家批判，大概是这样的。 那我很快的回应一下，第一个是刚才前面那个国发所的博士生有提到关于这个松绑跟劳基法，其实我的二十分钟没有没有讲到松绑，没有讲到劳基法。但我我所要传达的概念是，我们的法令必须要能跟得上，能够去包容新出来的技术跟商业模式。那我前一阵子在读一本书，叫做《Railroads and American Law》，是讲。 在他们的铁路在刚开始要遍及全国的发展的那个阶段，对他们的法律体系其实是一个翻天覆地的冲击。我们现在可能没有办法想象，就研究铁路的人说，今天的年代，铁路就是他们的，相当于今天的 internet。那对于长途运输的法定规范，那个时候一开始只有针对水运，没有铁路。然后对于跨州的贸易，对于财产权，对于这个劳务关系，所以只要有新的技术。 大型的新技术进到我们的社会，有新的商业的模式的时候，那么一个国家、一个经济体的法令是不是能够很快的去做修正，去把这些新的可能性包容进去，然后，然后是在一个是兼顾到我们所要重视的这种价值之下，变得非常的重要。那这是我提到这，我当初提到这个呃，法令制度的这个主要的用。 那么接下来，呃，那关于劳基法，既然提到了，我觉得过去两年关于这边的讨论，有一点我觉得是很重不足的，就是我们看到，至少看到公开的一些讨论，都还是针对卡车司机啊、客运司机或者工厂作业员这些。可是对于未来二十年、三十年我们会出来的这些产业，在自动化的人工智慧相关的技术在开始普及以后，未来。 要怎样的劳动法规？就这一点来看，我觉得劳基法的修法的讨论美中不足，是因为我们没有向前看，我们还在讨论那些那些也不是不重要，但是我们还在讨论这个过去的这些非常传统中的传统的商业形态跟法规。那这是我的就这个部分的一个简单的回应。好，那再来呢，就是为什么只有讲美国、日本？ 呃，没有讲到韩国、中国，主要因为我们的时间真的不够。那我提美国、日本不是因为它们重要，而是我只是看到很多人在说台湾怎么样、怎么样、怎么样，然后觉得很不好，或者是唱衰。因为我只是想透过美国跟日本的这些图表，让大家知道说，其实天底下没有新鲜事。那我们看到的这些模式，其实别的国家也经历过，它可能是一个更广泛会出现的现象。 我们只是广泛的一员，我们也遇到。那么，呃，有一位朋友提到说，那这个新自由主义的问题，其实我自己不是从这个角度思考，我也不不了解新自由主义的这个意涵。但是，关于关于薪资的停滞，我认为一个两大的主要原因，第一个就是全球化。然后，对于是要这个市场，全世界的市场，以出口导向来说的话。 势必我们需要劳动密集的部分，需要找这个薪资低的地方。不只是台台上要进中国，在更早期的美国、日本，他们也在找便宜的这个劳动生产的地方。所以是这个商业的竞争本身，然后再加上全球化导致薪资体制，这是效，这是这个原因之一。原因之二，我觉得是我们陆续已经开始遇到了，接下来会变得越来越重要，就是技术的。 自动化，那有一些传统类型的，工作或接下来可能有一些传统类型的白领工作会被，会会被这个会被会被取代。那在这样的情况之下，我们怎么样去思考转型？所以，全球化、自动化，我觉得是薪资停滞的这个这个主要的原因。那我不晓得刚才还有没有漏掉的部分，有关于这个劳这个产业移出的部分。 也是出于同样的原因，所以我们的回复就到这，谢谢。好，不好意思，等。 是用去这些生态脆弱的地方，我们要再生能源，那它应该在哪边。它回到每一个我们大学，我们还有这么多空的屋顶，我们的社区都违建之后就干了。那哎，人家所有减少一座核电厂，城市怎么用节能以及方各想尽各种方法去提高他自己城市的再的再生能源，还有电电力的自给率，而不是把你所有你想要用电，可是你所有的。 环境跟社会成本，你让更 vulnerable、更脆弱的人去提供给你。那我觉得这里面有很多我说的，由下而上我们想要去促成各种形式的改变。政策上面，政策资源配置到哪边，它会改变经济的走向。今天如果钱都直接去补助了、去鼓励了大型的开发，最后这个在这里源可能会用。 同样的，更多的公民的关注，消费者的压力，乃至于劳工在工会里面的压力，我要求有更好的环境保护措施，因为所有的环境问题在工厂里面就是劳工被雇的问题。我工会更有力量，我不仅可以去要求分配上面可以更公平，我也可以要求企业做好更好的环境保护。那所以回过头来，这是我们所有人一起的问题。那我觉得它很难。那我带着很多理想跟呃。 我们都一直怀抱着这个有机会改变的这个梦想，我我觉得我们才有机会去创造新的奇迹，大概是这样。那谢谢大家。好，谢谢哈。呃，在我独裁的管理之下，我们非常有效率的把问题问完哈。 <laughs> 那我知道大家还有很多问题，这个这个书里面介绍非常很多，我们都有学校账号，所以你们可以直接跟直接做。好，谢谢大家，谢谢大家。